polisi yetu kama kampuni, kitu ya kwanza ni utupee cash, ya pili utulipe nusu balance, ulipe na miezi tatu. Kama uko na mpango ingine zaidi ya hapo juu, pengine unaweza sema you know what, mimi niko na mimi niko na 50% lakini kulingana na venye huwa napata pesa zangu siwezi nikapata balance na miezi tatu, naweza pata kwa muda hii unakuja kwa ofisi zetu kama wenye wako pande hii tukuje pa, tuje wa ofisi ya ya Nyahururu, wenye wako Kiriaini tuende Kiriaini, udhaya udhaya na nyuki waende na nyuki, na communication yetu inakuaga moja. Kwa hivyo that is who, how we go about it, njia ya urahisi tu sana.